ulica Rumiankowa we Wrocławiu zabudowa deweloperska na wprost szkoły no nie pamiętam w którym roku to zostało zrobione, chyba gdzieś lata 90 tutaj jakieś szeregówki tam ulica Udzieli skrzyżowanie z Gdacjusza no i jeszcze raz zrobię taką małą panoramę to jest ciągle rumiankowe rumiankowe sfilmowane 18 lutego 2014 roku 11.10 przez Darka Kraśnickiego z Wrocławia